на Но ты же моя луна, луна Ты моя луна, луна Ты моя луна, луна, луна Но ты же моя луна, луна Ты моя луна, луна Ты моя луна, луна, луна я, Ты не открыла дверь, захожу я домой Это будет ночь только наша с тобой Но в твоей постели был кто-то Моя моя моя луна, луна, луна, луна, луна, луна, луна. я я Я с с тобой убиваю сон, тобой убиваю боль Ты выпиваешь меня до конца я словно кукла буду без лица С тобой буду через полчаса И я стреляю взглядом в небеса Где новый смысл жизни для меня И я как волк вою на тебя